Ребят, всем привет! Меня зовут Оксана, и вы на канале My Crazy Coach. И сегодня я хочу показать вам, как я разогреваю и подготавливаю свое тело и суставы к тренировке. Итак, поехали! Разминку часто недооценивают, считая, что основной частью занятия является основная тренировка. Это не совсем верно – во время разминки ваше тело разогревается, суставы разогреваются, температура тела немножко повышается, что уменьшает э, травмирование ваших мышц и суставов. Поэтому начинаем разминку или со стоп, то есть мы поднимаем одну стопу, вторую, можно поочередно, можете одновременно. Вышли на стопу, на пятки, на стопу, на пятки. Делаете так хотя бы 10 раз. После этого вы становитесь на наружную часть стопы. Можно немножко потоптаться. Помните, как вы делали все? Мы все это делали в детском садике. После этого мы переходим на внутреннюю часть стопы. После этого мы работаем голеностопом. Можно так – можно в сторону. Это каждому индивидуально в зависимости от того, если у вас есть какие-то проблемы, что-то вы можете делать, что-то нет. После этого мы делаем круговые вращения коленями. 10 раз можете сделать в одну сторону, 10 раз в другую сторону. Я вам показываю свою разминку, если я нахожусь не в зале, а дома – После этого мы переходим на тазобедренные суставы. Делаем 10 раз в одну сторону. Очень мягко и хорошо прокручиваем, чтобы разогрелись тазобедренные суставы и обязательно наша поясница. Сделали. После этого мы можем, например, делать кисть. Мы 10 раз прокручиваем кисть в одну сторону, 10 раз прокручиваем в другую. После этого мы переходим на локтевые суставы. Мы точно так же делаем. Так тяжело делайте вот такие прокручивания. В одну сторону 10 раз, в другую. После этого вы можете плечевой сустав один в одну сторону и в обратную. То же самое делаете на вторую руку. После этого мы переходим к шее очень мягко и аккуратно. Делаем наклон, при этом плечо мы не поднимаем. Наклон в одну сторону, в другую. Сделали там, например, 12-16 раз. Медленно, плавно перешли подбородок, пытаемся опустить груди. И очень аккуратно, сильно не забрасываем голову. 16 раз. После этого мягкий проворот. Если вы не можете делать полный круг – делайте полумесяц. Сделали 10 раз, перешли полумесяц, делаем только сзади. И только после этого делаем полный проворот головы и шеи. После этого делаем глубокий вдох и выдох, расслабились внизу. Еще раз глубокий вдох и выдох, расслабились. После этого я делаю шаги на месте. Хорошо поднимаю колено и сразу включаю руки. Вы можете поставить какую-то музыку, можно делать быстрее, можно делать, каждый делает в своем темпе. После этого я делаю открытый шаг. Я чуть-чуть приседаю и ногу ставлю на носок. Когда у вас включаются тазобедренные суставы, Плюс у меня начинает работать мышцы пресса. После этого я делаю, например, 8. Рука вверх по диагонали. Выдох обязательно делайте. Вниз рука. Можно в темпе под вашу музыку, ваш ритм. И после этого на середину. Плечо отпускайте вперед, не напрягайте его и не поднимайте плечи к ушам, тогда будет лучше. После этого вы можете опять чуть-чуть пошагать, буквально 8 шагов. Сделали глубокий вдох и выдох. Мне, например, уже немножко жарковато. Итак, открытый шаг у нас. Мы чуть-чуть приседаем, ногу ставим на носок. Обязательно подключаем руки. После этого у нас рука идет по диагонали вверх. У нас пресс уже работает. Разминочку мы делаем от 8 до 10 минут, не меньше рука вниз идет. Точно так же мы чуть-чуть приподнимаем корпус для того, чтобы у нас сразу включался пресс. И после этого мы делаем по центру, отпускаем плечо вниз, оно расслаблено, рука тянется вперед, вы немножко проворот даже делаете плечом. После этого мы можем сделать легкие захлесты, и вы уже чувствуете, как температура вашего тела немножко повышается вы уже разогрелись и достаточно хорошо. И вы готовы к своей тренировочке. После этого вы можете остановиться, сделать глубокий вдох, выдох, глубокий вдох и выдох. Во время легких разминочных упражнений адреналин выбрасывается в кровь, и это поможет вам лучше справляться с физической нагрузкой. Эта тренировка-разминка является очень хорошим пробуждением всего вашего организма. После нее я, например, чувствую, что я готова к основной своей тренировке. Переходите к другим видео на моем канале и делайте эти тренировки вместе со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал для того, чтобы быть первыми, кто узнает о новом видео. Люблю вас, ваш Крейзи Коуч.